Miarahaba tompoko lahy sy tompoko vavy dia mbola ankafaliana indray ary no andorana anao ah, ny mety toetry ny andro ho an'ny telo andro manaraka izany hoe ny fiandohan'ny herinandro ny alatsinainy talata ary ny alarobia ho avy ah, izao nitsokan'ny alizay malefaka no hibantoerana ao anatin'izay telo andro ah, manaraka izay izany hoe Amin'ny ankapobeny dia ny faritra maina no hibahan-toerana manerana ny Nosy. Mikasika ny maripana kosa dia hisy hoditra tsikelikely izay maripana izay indrindra fa ho amin'iny ilay ny andrefan'ny Nosy, avaratry ny andrefan'ny Nosy retraretra iny. Hojerentsika amin'ny antsipiriany ary izay toetry ny andro izay. Ho any rahampitso izany dia Ny saika ny tapany atsimon'ny nosy manontolo sy ny ampovoan-tany dia ahitana ny andian-javona ny Voamaraina izay mety hampidina ny maripana Voamaraina, any amin'ny faritra sisa kosa dia ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro, ibaliaka moa ny masoandro aorian'izay andian-javona izay, ny tolakandro ho an'izay rahampitso izay ihany ary dia ibaliaka ny masoandro amin'ny ankapobeny, ankoatra ny amin'iny manodididina ny Maroantsetra sy Antalaha iny izay somary mandrahondrahona mety arahan'orana manify indrindra moa fa ny alina. Raha mikasika ny vinavinan'ny maripana kosa indray ary dia manodidididina ny iraika amby roapolo ka hatramin'ny telo amby roapolo ny ambony indrindra aty amin'ny faritra ampovoan-tany, tafalatsaka hatramin'ny fito kosa ny ambany indrindra any Vakinakaratra any, manodidididina ny sivy ny Analamanga ary roa ambin'ny folo aty amin'iny Haute Matsiatra iny. Aty amin'ny morontsiraka atsinanan'ny Nosy kosa dia manodidididina ny fito amby roapolo ny maripana ambony indrindra ary Ny hamaranantsika azy ny toetry ny andro ho an'ny alarobia dia mbola ho maina tanteraka hatrany satria dia nitsoka ny alizay malefaka no handrafitra ny mety ho toetry ny andro hatrany ho an'ny alarobia. Ny masoandro no hibahan-toerana ny mandrahona dia ny Sava sy Analanjirofo ary Atsinanana. Arahan'orana malefaka moa izany ho an'ny morontsiraky ny Analanjirofo ny maripana. Raha ho an'izay alarobia izay kosa dia manodididina ny roa amby roapolo ka hatramin'ny telo amby roapolo aty amin'ny faritra afovoan-tany, fito amby roapolo ka hatramin'ny valo amby roapolo ny morontsiraka atsinanana ary raha toa ka telopolo ka hatramin'ny telo amby telopolo ny morontsiraka andrefan'ny nosy. Raha ny mafana indrindra dia efatra amby telopolo degré celsius ho an'ny alarobia any amin'iny Mahajanga iny no ahitana izay. de makasitraka anao indray nanaraka zay retraretra zay atram farany a am manaraka indray ary veloma tompoko